بركاته كيف الحال ان شاء الله طيبين فاليوم معكم حلقه جديده من بابجي موبايل طبعا الحين راح ادخل كم فرمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين ويا رب آه، تبدا لنا الازمه كورونا وباذن الله نخلص الازمه وننزل هذا المقطع استغفر الله هنزل هذا المقطع المهم لا تنسوا ال like share subscribe باذن الله بكره هنزل كول اوف ديوتي بعدها انزل Fortnite وبعد وبعد وبعد وبعد المهم انا ما عندي جدول في القناه بس انا كل يوم بنز... كل يومين حنزل مقطع كل يومين بس طيب جدول القناه الجديد طيب يا رب يا رب اوكي اوكي اوكي وش ذا هذا خاب استغفر الله وش ذا استغفر الله <laughs> ذا اللي لبسه عيب عيب هاي هاي هاي انقلع انقلع انقلع انقلع ايوه انقلع عيب عيب عيب عيب عيب, عيب. يقطع يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا شك لا مو لا زار في الاسم ننزل في بوشنكا يا يا خليني اتاكد من التصوير هل الحين بصور ايوه تمام اوكي شو اللي خلاني؟ يو اوكي اعرف يا جماعة إذا في إصوات لكن خلاص ننزل هنا يمكن عشان بعدين ننزل بشنك نروح هناك كان كان نروح هناك في سلاح يلا اتوقع اليوم في امطار يا جماعة في رعد مدري ايش في هات هات هات هات الكل هات هات بيبسي تعال تعال تعال يا صحيح راح عندي انا جلتش راح اطلع انا وين اروح اقرب عند النت نجلس bot يا اخي bot. هذا GG. هات اه معامني معامني معامني معامني معامني معامني معامني خليني نجلس هنا والله اسطورة اللهم ارزقني دي دي بي يا اخي ارجع أه، ايش ذا سكار تعال انت بداله تمام تمام اللهم ارزقني بدي بي إذن هذا الجيم بدل خلاص نروح هنا Marked a location. طيب، Marked a طيب، location. هنا كان في شدقن نقول يا جماعة استنخي اسكر الشباك عشان العصافير والله مطرت مطرت تمام اسحب اسحب مطرت اوكي اوكي الجماعة الجماعة بإذن الله يا رب ارزقني دي بي وارزقني مالا استغفر أنا كلب موش كلب مالا أنت مالش خير نروح وشين عند الزوج تمام يا رب ما أحد يطلع لي بلبس الخس هاي طيب، تمام نروح هناك روح يلا روح علم علم علم علم علم آه. بإذن الله Watch out! Watch out! <laughs> علي الصوت تمام اح لسه ما خلص الجيم يا اخي ايش فيه جلتشات انا جنب النت يا اخي باذن الله نفوز هذا الجيم لان واحد يقدر كلات في هذه اللعبه وثلاثين يا ليل في واحد بلتسات شكل برميها يا رب وين آه، نعم. أكيد هذا معاه سلاح حلو أكيد طيب وينه أكيد فوق البيت أدن أدن أدن المغرب خلاص سحب سحب اللهم إني صائم اللهم اللهم إني صائم اللهم اللهم خلاص كوب أربعة هنا هو شكله بطلع له هات تمام إذا في إزعاج آسف لانه وين وين اختار هناك <laughs> نعم، في واحد ناس مدري مين خير كلمة تمرة هي هي الله سكت ستة بإذن الله هذا القمح يكون في الليل تمام yeter. Tamam. Scope'layalım. نشرب بيبسي استنى استنى عند بيبسي آه، هنا اللهم اني صا آه، اللهم اني مفطر خلاص انا افطر لانه اذن اتوقع اني طالع عندكم الصوت تقريبا احنا فضينا في تلت في تلت آه، استغفر الله اللي في وش آه، في سيارة والله كسرها الزر هذا يبغى له تعال جلوبي استغفر الله يا جماعة أسلحة زي الزفت عندنا أهم شيء أحس صح يلعن استغفر الله يلعن شكل bot والله انه بتشوف سرواله وكذا انتهينا من المقطع لا تنسوا ال like share subscribe. وفي امان الله peace